23 metais bus Darius ir Girieno minėjimas. Transocea and its flying isn't very difficult if you have proper equipment and proper training. Po 90 metų pakartoti jų istoriją, tik tais ne oru, o vandeniu, bus mano gyvenimo devintoji simfonija. užfiksu svarbiausią pirkinį savo gyvenime. Čia kažkas to, ko visiškai nesu pačiupinęs. Valti. Like on the ocean, it's a really personal experience. Nobody's ever been on before. Why is nobody else been on before? O treniruojas tam, kad išgyventum. Tikrai 10 dar per vieną pakelį. kol tu gausi tą krūvį. Mm. Nes paskui mes didinsim, didinsim, didinsim. Like you, for example, you again want to do it by yourself. And it's there uh, like, you're the kind of person, maybe I'd be able to get along with it, see. Ateis į pečių traumą, o 120 dienų su skaudamu pečiu plauk bus, manau, nefaina. But I want to enjoy today. There's a dolphin, let me go swim with the dolphins. You forget about the bad stuff, basically. I think it's amazing. starto, tai išplaukti iš Gibraltaro ir pasiekti Floridą nuo žemyno iki žemyno.